say Thank you. you. Merkezou moun chan. Il n'a que son compte, il n'a que son compte bancaire, qui est un compte courant, mais il reste. Donc euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment mon père faire. Et puis, à 62 ans, je vais voir être confondu avec le grand-père du, papa de papa. On ne sait plus qui est qui, et les pauvres gamins vont traumatiser, parce qu'il va dire si c'est ça, il arrête, je ne le pas. Non, très sérieusement, en retraite à quoi C'est peut-être une chose qui serait bien pour le public, pour monsieur le président, et pas forcément pour nous. Alors s'ils veulent l'appliquer, ils se l'appliquent aussi à eux. Les régimes spéciaux, les premiers ministres, les sénateurs a un régime spécial. Oui, on n'a pas un régime spécial. Je l'explique depuis tout à l'heure. Nous avons un régime en fonction de la fidélité de notre travail.

dans la CGT. Ah putain, mais arrêtez avec ça, ça <laughs> y une idée, mais apparaît dans la loi de, et l'étude l'âge d'équilibre à 65 ans. je pense que ça a choqué tout le monde, le scandale de ne pas accorder les 12 jours pour un pour la perte d'un enfant, c'est vraiment la suspension. On peut faire pour à ce gouvernement, la euh, honte Eh bien, que si nous réunis tous aussi encore aujourd'hui, j'ai fait remarquer les jeunes retraités aussi qui sont là, présents, pour remercie une fois de plus, tous les salariés du public et du privé, Là, on est là pour une plan de sur les l'élection, liquider, fouler du pied les conquêtes sociales de plus d'un siècle. Alors on continuera à se mobiliser, le public, le privé, dans les entreprises, dans les établissements, dans les services, et on construira le mouvement social de résistance qui permettra de faire les ce plus longue de l'histoire de, de l'humanité, on va dire, en tout, cas, de l'humanité récente, puisque jamais un combat,